Oh là, Hola moussaillon Aujourd'hui on va jouer aux pirates, préparez-vous borda! Le but du jeu, il faut pas faire sauter les pirates Moussaillon, on va mettre un pirate dans un baril Et on va le faire sauter Il y a les épées. On va bah, découper les épées. Il y a les autocollants. Il y a vert, il y a bleu, il y a jaune et il y a rouge. Il y a euh, le barine. Le bonhomme. Et aussi les pédones. Euh, et ça, c'est les autocollants. On va coller. Moi, je colle un requin jaune. Non, j'ai peur. Le prendre du pirate. Après, c'est le pirate. Ouh Hop, Et là, je vais coller le rouge, vous voyez bien. Et je vais le coller à côté du jaune. Mon saillon, mon saillon On a toutes les épées, on est prêts à combattre le capitaine. Là, il y a les pirates. Si on met l'épée dans le Paris, toutes Bien, tu as du c'est toi qui commence. Après, ça Amia. Et après, c'est moi. J'arrive pas. Euh, non, mais on laisse pas. Vas-y, Amia. Euh, j'arrive pas. Vas-y, enfonce. Voilà. Il est pas bien foncé. Le Messi. À moi. Mais non, la sirop. Allez, mon tour. D'accord. Allez, à moi. Allez, on pousse Non, ça va, ah, à moi. Attends, mon bébé. Ah, c'est Je suis on a gagné J'ai gagné Moi Allez, c'est patate Attends, que je te le fasse Non On me tourne Voilà il faut bien, Vas-y, mets Merde. Ah, voilà. Oh j'arrive pas. Mais attends. Oh non. Ah, à ah, moi, à moi. Ah. Attends, il y en a plus. Il n'y a plus de trou. Hum. Oh ben. Ah, il n'y a plus de trou. Hum. C'est pas grave. Mais il a pas sauté C'est bien, le jeu Ça sert à rien mais se veux pas les jeux, les jeux plus au jeu Je sais pas ce qui se passe mon ami, toutes les épées dans le baril, mais les pirates vont pas sauter. <laughs> le pirate a pas voulu sauter, c'est bizarre. Nara, les amis.